Mm-hmm. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres más videos así. Únete a mis redes sociales dándole like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para que estemos en contacto. Si quieres deja un comentario en la caja de abajo, por favor hazlo. Tus ideas y opiniones son muy importantes para nutrir este canal.